ток жогору багытталган өткөргүчтү карап көрөлү жана ушул өткөргүч жараткан талаанын магнит индукция сызыгынын багытын аныктагыла биз бураманы анын кыймылы токтун багыты менен дал келгидей кылып айлантабыз биз аны бурушубуз керек башкача айтканда аны саат жебесине каршы айлантуу керек магниттик индукциянын сызыктары мына ушундай багытталат эми оң колдун эрежеси боюнча магнит индукциясынын сызыгынын багытын аныктайлы биз өткөргүчтү оң колубуз менен кармайбыз баш бармак токтун багытын көрсөтүп турат калган манжалардын ийилиши менен магниттик индукция сызыктарынын багытын аныктайбыз магниттик индукция вектору саат жебесине каршы багытталган